صباح الخير يا باشمهندسين النهارده في اللكشر بتاعتنا هنتكلم على اثنين معماريين مهمين جدا اللكشر بتاعتنا بعنوان اتيل اوف تو فرانكس الاثنين دول يا باشمهندسين اساطير من العماره الحديثه فرانك فيرنس وفرانك رايت هنتكلم عن مشاريعهم ونبذه عن حياتهم تحب نبتدي بمين؟ بفرانك يا يا حبيبي الاثنين اسمهم فرانك بس في واحد دارس عماره وفاهم وفي واحد ما درسش حاجه خالص ايه ده؟ مين الجاهل ده؟ الجاهل ده يا ابني يبقى فرانك فيرنس هو اكرم اه من طبقه متوسطه ما قدرش يتعلم تعليم جامعي بس وصل بيه في زمانه ان هو بقى ذا هايست بيد اركتكت ابني قوم بقى ليه صوتك ده يا عم تعالى يا ولد ماشي يا ابو فين الفطار؟ فين مفيش فطار يعني ايه مفيش فطار يا يعني ايه مفيش فطار ماشي يا ام متشكرين ده بدل ما تدخل عليا افطار زي ولاد الزواج كده قول يا ست شوف اي حاجه في الثلاجه هي بقت كده يعني يا اما اه ماشي الله يخرب بيت صوتك يا ده ايه الخير ده كله يا ما شاء الله ايوه ابيض ابيض ازي حضرتك؟ إيه؟ إيه، الحمد لله الحمد لله مش ده برضه مكتب جون فريسكر او جون فريسكر باين؟ فريسكر فريسكر قصدك جون فريسكر ايوه السؤال عن اللي هو ده آه، انا جاي اقدم الشغله وبارك ربنا بس شغله شغله جاي اقدم إيه الشغله هنا اول ما كنت قاعده والله مش عاجبك ولا ايه؟ مش عاجبك ولا ايه؟ مالي ماشي هتمشي هناك عند الهول دي وتملى الابلكيشن وتدقني لو اتقبلت الهول اللي هناك دي؟ اه اسمها هول يبقى ده لو اتقبلت؟ اه ماشي اوريك السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ازيك يا باشا؟ كله كويس؟ الحمد لله دي شهاده حضرتك وقعت اه. منك؟ حضرتك دارس عماره؟ ايوه والله العظيم ما شاء الله الله اكبر يا باشا الله وانت عايز تشتغل في عماره ليه كده؟ يعني عايز اعمل lifestyle يسعد الناس ده كلام عظيم جدا كلام عظيم قوي والله يلا ربنا يبارك ويوفق الجميع ان شاء الله ان شاء الله السلام عليكم اهلا ازي حضرتك انت مين يا ابني حضرتك انا اسمي فرانك فارس وصحك الاول بس عشان بس ايه الكلام يبقى على لطيف يعني حضرتك انا يعني منى عنب معماري تمام وبصراحه من كده انا كنت واقف تحت مفتح وانا باكل كده المنظر سندوتش فول وبص كده لقيت اعلان عن المنظومه بتاع حضرتك بس والله العظيم دراسه ولا حاجه ولا اي حاجه ويعني اكيد حاجه كنت في سني وحد ساعدك ويعني بركه الله شكرا انا بشتغل في المينا بتحمل بشيال بتاع آه، كل ما هي كل شغلانه وليها لبسها وليها طريقتها وبرضه يعني حضرتك فاهم وقليل يعني يا طب اللي انت ايه مشكلتك يا عمار اللي انت عايز تحلها ويعني جذبتك في ايه حضرتك يعني بص انا نفسي اصمم ال lifestyle اللي الناس تعيش بيه تمام مش لما تشوف lifestyle نفسك الاول يبقى شوف الناس يعني نفسي اتحكم في الناس يا باشا نفسي اتحكم طيب في إيه الناس واصمم لهم واصمم لهم spaces يعيشوا فيها واتحكم فيهم يا باشا من الاخر وحاجه قريبه برضه بس حاج بس اصبر عليا واديني اي نعم. فرصه وانا حريف والله العظيم حريف يا باشا وهشتغل وهثبت نفسي اديني بس اي فرصه كده اي حاجه و طيب, طيب، يعني طب ال lifestyle ده يعني يعني نوع من المباني اللي عايز تشتغل فيه المكتب بيشتغل فيه هشتغل مع حاج فيه يعني سكنيه ولا إيه؟ وهشتغل ولا ايه؟ آه، سكنيه طبعا عايز اتحكم في السكنيه وفي الاداريه وفي كل حاجه ليه ما نتحكمش في كل حاجه يا باشا؟ طيب ايه ايه الستايلات اللي انت بتحبها يعني في الزمن انا بحب شغل حاج جدا والله يعني شغل حاج جدا انا بحبه والله الاثنين مع بعض اه والله بس ف طيب خلاص يعني حاج ساعدني حاج ساعدني اديني بس فرصه اديني فرصه بس هتشتغل يعني مع ايه يعني مع المهندسين معانا تمام خلاص وهنشوف انتاجك لو قدرت تعمل تصميمات وكلام من ده يبقى نشوفه ونقيمك وخلاص على البركه على البركه وانا مش هنزل حضرتك بارك الله فيما رزقك السلام عليكم السلام عليكم قبل ما نتكلم على مشاريعه فرانك فيرنس كان هو المعماري اللي أعاد إحياء الجوثيك أركتكتشر وبالإضافة كان من المعماريين اللي بيخلطوا ما بين الديفرنت أركتكتشر ستايلز وبيظهروهم بشكل معماري متناسق. أول مباني اللي هنتكلم عليها النهارده هو مبنى Centennial National Bank. صحيح ان فرانك فيرنس قدر ان هو يصمم المبنى دوت عن من خلال علاقاته هل موضوع العلاقات ده يا دكتور فلوس بغض النظر عن موضوع العلاقات ده هو احنا هنبص عليه بطريقه معماريه المبنى دوت من المباني التاريخيه في بنسلفانيا وقدر فيه ان هو يحقق ال integration ما بينه وما بين المباني اللي حواليه ويكون landmark غير ده كله المبنى دهوت هو اللي اعاد فيه احياء ال Gothic architecture تاني مبنى هنتكلم عليه النهارده هو بنسلفانيا اكاديمي اوف فاين ارتس المبنى ده فرانك فيرنس قدر ان هو يحقق فيه integration ما بين ثلاثه ديفرنت اركتكتشر ستايلز سكند امباير والرينيسانس والجرافيك مش بس كده شايفين ال integration اللي هو محققه اظهرهم الثلاثه بشكل معماري متناسق المعماري التاني اللي هنتكلم عليه النهارده هو فرانك لويد اللي بيقولوا عليه ان هو اللي ادخل على الفلسفه المعماريه مصطلح organic نقدر نقول ان حياته كانت ذا كومبليت اوبسيت من حياه فيرجس يعني كان هو عيل اتعلم تعليم جميل النهارده اول يوم ليك الساعة كام يا الساعة سبعة هذا شكله جميل يلا يا فرانك عشان تفطر معانا معلش يا جوجو لازم امشي عشان ما اتاخرش كده هتعلم تعليم كويس هنا يا باشمهندسين عندنا ال truss structure system هنبدا ان احنا هنجيب ال zero members اول حاجه اللي هي هتبقى ديت وديت عشان هي ما فيش اي اكسترنال لود او third third joint هنبدا ان احنا هنبدا بال joint دوت انا ايه اللي دخلني civil انا واحد بحب سكيب ونفسي اعمل مباني تجريدت مع الطبيعه ويكون ليها geometry واضحه ده مبنى ال Fallingwater. بيقولوا ان هو عمل المبنى ده هو في ساعتين بس ساعتين هو حد عاقل يا دكتور هيصدق الكلام ده هو ينفع المبنى يبقى طاير كده من غير columns هو بس شكله بيقول لك ان هو طاير كده بس الحقيقه ان هو مدروس ال structure system بتاعه كويس ودول مجرد cantilevers طالعين يدوا الايحاء اهو بعد ما اتكلمنا باستفاضه على الاثنين المعماريين احب افرجكم على مشاهد مصوره لفرانك فيرنس وفرانك رايت عايز اعمل lifestyle يبسط الناس كده وهي عايشه في المباني نفسها بس lifestyle يبسط المباني؟ لا يبسط الناس <laughs> بس بقى عمار على كده اه انا جاي امثل عشان كده <laughs> اصحى النايل بقى بسرعه يا بود نقول ان حياته كانت كومبليت اوبوزيت من حياه شيكوكو هنتكلم عن مشاريعهم ونبذة عنها نبذة ده كمان ده كمان المبنى ده هوت لا ما لا ما ينفعش اقول كده إيه، ده هوت دي اصلا هتصعب آه، ده هوت اتكلم اعمل اي حاجه نصور نصور اصحى يا ابني استنى يعني عايزك تبقى طب يا دكتور حاضر يا عم حاضر عارف السؤال ايه؟ السؤال هو ينفع المبنى المبنى الهوي يبقى طالع على الهوي كده <laughs> كان شغال ايه؟ هو انت فصلته ولا ايه؟